Hallo ihr Lieben, mir geht es wunderbar. Ich sehe zwar noch sehr mager aus, aber ich werde mir schon Speck anfressen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ne? Also falls, falls ihr Mutti noch nicht erkennt, das ist meine Mutti in einem neuen Look, ohne Schmerzen, ohne Verkrampfungen, ohne alles, ganz entspannt. Und wir tun jetzt alles, dass das auch so bleibt. So. Ja, das Ne? Und liebe Grüße. Kurz. Ich grüße euch alle. So, tschüss. Tschüss. Essen kommt. Hallo Frau Schäfer. Hallo. Tschüss. <laughs> Hallo Zicker. Guck mal. Hallo. Guck mal, hallo. Liebe Grüße. Liebe Grüße, das ist Zicker. Ja, tschüss.